बताऊं बताऊं कहां से मार रहा है मुझे पता है कहाँ से अब तो बता है वो लोग मार देंगे बोरा हो गया एक रन फिर से क्यों हो गया नोबिता कहता है ऐसे देख ए, अब आपका सामना हमारे इन तुम्हार सामना हमार स्टूडेंट कर जाए और फ्री फायर दिखा सकते हैं डोरेमोन पे फ्री फायर नहीं कोई कार्टून नहीं बना फ्री फायर का हाँ कार्टून तो नहीं बना लगता तेरे मुंह से कार्टून बना दूंगा मार मार के पिक्चर भी नहीं सारा तू बेफालतू की बातें से मेरा मुंह खराब मूड खराब कर रहा है मार क्या तेरे बाबू यहाँ से आ रहे हैं लक्की को देख लिया मैं चुपके चुपके भर लिया बहुत मारता अगर कुछ हो जाता तो, तो यार गेम बस बदल रहा है हम्म, तो चलेगा हाँ? चलेगा एक और कंट्री छोड़ हटा kill. थैंक यू भाई दो चार नंबर भाई इधर है भाई इधर भाई इधर से इधर से भाई मैंने एक बंदा Kill. सो मार इसे देखो Mari sih. Gitu. Bola koin dan terseksa. Iya. आज तो मेरी रैंक बढ़िया बढ़ रही है बोरा पर बोया करा जा रहा है तीन स्टार मिल गए